आप सुन रहे रामू सिंह के आवाज में पढ़ल इतिहास उठा के गांधी जी सुभाष के गांधी जी का इतिहास उठा के गांधी जी आ के के तोहरा जस पाकिस्तान के मुआदी भारत धास के तोहरा दस पाकिस्तान के मुआ दी भारत धास के भारत माता के लाल सोबा कदी पिछुआ राम बास के बास के तोहरा दस पाकिस्तान के दी भारत धास के तोहरा दस पाकिस्तान के दी भारत धास के बता पाकिस्तान के मुआदी भारत बता आप सुन रहे रामू सिंह के आवाज पत जानता तो लोग जगत के नूरे जगत के नूरे जगत के नूरे लाल बहादुर शास्त्री भगत सिंह के रे भगत सिंह भगत सिंह पत जानत गई जगत के नूरे लाल बहादुर शास्त्री भगत सिंह के रे जिंदगी ते ना जिए पैबे कदी सांस के तोहरा जस पाकिस्तान के मुआदी भारत दास के तोहरा जस पाकिस्तान के मुआदी भारत धास के जस पाकिस्तान के भारत आप सुन रहे रामू सिंह के आवाज अख जब दिखाई तिरंगा के रे हम के तिरंगा हमको दे के नंगा नूरे आँख जब दिखाई तिरंगा के तारा के मंगानु दे जहाँ मुरबी रंजन पुराई अपन आस के तोहरा जस पाकिस्तान के मुआ दी भारत धास के तोहरा जस पाकिस्तान के मुआ दी भारत धास के संगीत रिकॉर्डिंग स्टूडियो